Καλησπέρα φίλοι μου, τι μου κάνετε, πώς είσαστε. Λοιπόν, άλλη μια φορά που με πιάσατε στον ύπνο. Για την ακρίβεια, άλλη μια φορά ε, που με έπιασε στον ύπνο ο Παναγιώτης. Ο Παναγιώτης λοιπόν επέλεξε να αγοράσει την κατσούνα 38 από τη φωτογραφία που ανάρτησα τελευταία. Ε, και είναι μία από τις ε, κατσούνες τις οποίες ήθελα να σας την κάνω βιντεάκι στο YouTube. Δεν πρόλαβα, αλλά έκανα αυτό το σύντομο βιντεάκι, δείτε εδώ πράγμα που διάλεξε, έτσι, κατσούνα από ξυλοπρίνου σε ύψος 1 μέτρο και 40 εκατοστά, ε, το βάρος της είναι 1300 γραμμάρια, ε, δεν μου πήγαινε καρδιά να τη στείλω έτσι, χαίρομαι πάρα πολύ Παναγιώτη που την πρόλαβες και την επέλεξες, θα φτάσει στην καρδίτσα αυτή η κατσούνα, ε, πάει έτσι ορεινά. Ε, αλλά δεν μπορούσα και εγώ να μην γυρίσω το βιντεάκι. Σας χαιρετώ λοιπόν, με γεια σου Παναγιώτη, ευχόμαστε να τη χαρείς, περιμένω εντυπώσει γιατί το κομμάτι αυτό είναι τέλειο, δείτε εδώ, είναι πολύ ιδιαίτερη κατσούνα, την έχω αναρτήσει στη σελίδα, ο Παναγιώτης ήταν σε τιμότητα, εσείς, εσύ, εσύ που την ήθελες, <laughs> λοιπόν, περιμένουμε σχόλια, φωτογραφίες, ε, Μεγιά, καλό περπάτητη.